completing the testing courses. If you enjoyed your experience, you may now re-enter the testing course of your choice. Hello! Halo! Jsem slyšet? Hello! To funguje nebo co? Jo, jo, slyšíš mě? Slyšíš mě? Já tě slyším. Slyšíš mě? Slyšíš ty mě? Já tě slyším. Počkej, uh, já tebe slyším, slyšíš mě tež? Jo. A, ah, ok, konečně. Dobrý. Uh, vítám vás dneska u portálu s Kero. Dobrý den. uh, už, už ji možná budete znát z uh, Robloxu, tu jsem, jsem s ní natačil jeden Roblox, ten. A... Ano. Mož, možná půjdeme od začátku, ne? Ať to... Jasný, od začátku. Vaš ten se od... NANI? No si to teď a prostě in, instantně, vole. You may redundantly solve the courses at your leisure. Já nevím proč, ale předtím to prostě nešlo. Zkusíme to znova. No, tak zkusíme, že jo. že se to teď jako neposere. Jestli se to posere, tak je mě jebne. Dobrý! Uf! Konečně! Urej, ty vole! Zase <laughs> si říkáte, proč je ten zvuk tak blbý. Používáme voice chat v tom portálu. jo, aby to byla větší prdel. Jo, jo. No ale co scena by być tylko kinem kipnął. Yeah. Computer Aided Enrichment Center. Today, you will be testing with a partner. Please work to your partner. the upcoming tests require you to work together as a team. To facilitate collaboration, both of you have been equipped with a ping tool. Blue, please use your ping tool to select your favorite animal. Żadny z nich nie mój ulubiony Orange, please observe your partner's favorite animal. Good. Orange, please use your ping tool to select your favorite element from the periodic table. Ani jeden vole! Nesnaším se mi! Tady ukážu nic, nic! Prostě zvolňáky. Já ani nevím... Zvolňáky a je, a... Ježiš, co je, Au no, je tak zlato. já nevím, Aučko já... je zlato. Poco Okay. Blue, please observe your partners. Interesting choice. Nie zabił go Your ping tool can also be used to indicate to your partner where you would like them to place their portal. For the sake of this test, I will pretend to be your partner. Using your pain tool, please indicate where you would like me to place your two portals. Ping each location. Thank you so much. First to acquire a portal device. Orange. Yeah. Each device can create two self-contained portals. Please test your device by portaling to that ledge. There's a mark. Calibrating blue's weight. Bora, tá doido! Provavelmente. Dlaczego nie Fuck. Halo, prawda. Fuck. Chore, <laughs> dobrze. Your ping okay. tool is invaluable for communicating specific locations to your partner. Easy. Yes. by si to hodně seká. Najednou to jo. Ty vole, ty se hodně sekáš, To fakt nevěděl. Ty se portuješ. Jako já tě slyším, jo. To není problém. Tak on se nesekáš už. Ty co to se stalo? If you want to upset a human, vrať se, vrať se. Is above or below the norm. What the fuck? Já nevím, proč se to zničilo, vole, what the fuck? Musíš chytit. Chytej. Kurva. Dobrý. Dej mi, dej mi, dej mi ju. Jo. Tu, tu. Ej. Ej, more. More. <laughs> Ej. Tady máš kostku. Jo, aha, jo, vlastně. Já už si to vůbec nepamatuju. <laughs> Já ještě jo. Můžeš. okay. proti jim. Ty vole! Co je? Ne Super, super. Good God. I had almost given up hope of ever testing again. You are the first robots to pass calibration. Stop it. Completing this course was not a reason to behave like that. No, now ah, let's continue testing. Rados drži obu, seš nudno. Eu sobie wezmę pamatyty tamty. Teraz. A, to je ten tank. Na, proč, more. Proč, more? Nevím. Nedávej to. Musím to změnit, abych to nebylo na puštu talk, vole. Thank you for completing the testing courses. Aktivace If you enjoyed your experience, Slyšíš you mě? now Jako normálně? the testing course of your choice. No slyším tě. Dobrý, já už nemusím používat kapslu, ty vole. To kolik, to kolik jsem měl roku? No. Ještě. Ještě. Ještě. Ještě. Ještě. <laughs> Ty krávo. Já jich mám celkem dost teda. To jo no. Já jsem to hodně hrál. No. Jdeme sem. Yes. Dobrý, nemám texturu vůbec na těch tlačítkách. Já to mám prostě čtverečky. Aha. Nevím proč, ale nemám od nějaký doby textury. Hm, no. Hello again. Hello. This testing course hello, is hello. created for humans. It emphasizes teamwork. Approach. Unlike us, hello. humans need to be taught teamwork. Ne, vlastně tam... Jo, musíš dál, musíš dál. Dál, OK. Orange receives Tady, tamhle. Science collaboration points. Tam dej portál a ty ho budeš muset dát semhle. Ke Yes. Yeah, já ti ještě tam otevřu. Let me in. Let me in. Nice. Yeet. Hello there. Hello. Eh. Although great science is always the result of collaboration, keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, history will only remember one of you. Uh -huh. nás, bude, nás si bude pamatovat, všichni, nás, nás to bude, budou vědět všichni. O nás budou vědět všichni. Ne. No! Už to no, jde, more. Jo? Ne. Jo. Nice. Most winners do. Ah! <laughs> <laughs> prý, nepoužívej to a teď co uděláš? Promiň, <laughs> promiň za, Ne, však za v pohodě. Jdeš? Jo, jdu. Proč tam? Blue receives 5 science collaboration points. Ty vole. Ty jsi mi to zavřel. Já jsem Ono to má časování, Mori. Se nedív. No zde. <laughs> Ono to má pokračování. Oh. A do prdele. Musíme se synchronizovat. Synchronizovat. Ne, semhle musíš mít ten portál. Tam máš buton. Aha. Tak, tři, dva, No, Let's go! Někdy bude, někdy budou to You really come together as a team, uh -huh. thanks to the one of you who appears to be doing all of the work. Let's go! potentially lethal when communication, teamwork, and eh, respect are not employed at all times. Naturally, this will pose an interesting challenge for one of you, given the other's performance so far. I tak všude. Sice trošku jinak, než jsme to měli udělat, ale zvyšilo to. Ano. Dostanu počku. Otevři. Dobrý, dobrý, promiň, promiň, promiň, promiň, konec. Dobrý, tam tá portál, tam tá portál. Easy. A to. Nice. Jdem to rychle. It would compromise the test to yeah. individuals. However, I can tell you that at least one of you is doing very, very well. Please continue into the next test chamber. Ah! <laughs> what the hell? Mnie to bugło! A na mnie to to bylo dobrý, ty vole. To jo, bylo to docela dobrý. Ale no, ta vata, jo. Uh, kamenůčky papír. Já, já, já. Ale do prdele. Budeš mi pozovat, jo? Ne, že mě zabiješ. Ty vole, ale choď! Už mi to jde. A mě mě nezabijí, jo? Aha. Ahoj. Uh, dolů. Ještě dolů. Tak, nahoru. Joink. Dolů. Jejda, to dobrý. Je, dobrý. Dolů. Ještě. Ano tak. Tak. Nahoru. Jejda. Nezabij mě, more! Córko, najchciela! Najchciela jsem! Uh, jej. Trickshot. While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration points, the Very good. Is every Aha, znaš, znaš, že tak si to má tu hlavu. Ne, já jsem ti, já jsem ti jenom z toho placáka. Nice. Yeah, do do do do do. To reiterate, this is not a competition. Still, if it were, orange Dobrý, jdu já teďko. Tak jo. No. Ne, jako ty, jdeš eh, na ty, na to vlastně obstekly. Co je? Ne, já jsem jenom blbě nešla. Promiň. Au, tak... Promiň, já jsem to... Ne, dobrý. Dobrý, to, to, skoč na to. to nejvíš, radši. Víš co? A pod to. Nice. Tak on nudíš se a já tu dám si. Nebo to, takhle a takhle to tomu, to tomu hodíš. Nice. Propnutí vody. Hello. As an impartial Hello. collaboration facilitator, it would be unfair of me to name my favorite member of your team. However, it's perfectly fair to him <laughs> in a way that my least favorite member probably isn't smart enough to understand. Friends with glue, orange, you are doing very well. <laughs> You're some loser. <laughs> nah. Sometimes testing has to occur outside the confines of the lab. This next Whoa. test is so outside the box, I can't, I mean, won't even tell you what you are looking for. You will know it when you find it. Hey! More! Hello. For that, Blue is penalized 50 science collaboration points. Hey! Halo. Halo. Hej, probuď se. Aaaa, ah, nice, už to jde. Když nám píšou už, tak to už funguje. OK. Wow, dobrý. Hledáme disk. Najdi disk. Aha. OK. Páčku. Tři, tu, tu, tu, druhou. Tři, dva, jedna, teď. Nestíháš. Tě, tím portálem projdi. Hello. Ne, Hello. Beru. Můj dysk. Já to beru. Já to beru. Ne, můj dysk. Já to beru. Já to beru. Já to beru. Já to beru. Já to beru. Haha. Mám to. Nós <laughs> não vamos lá o... Не, просто знак. Добрі, а я діду психіяка, я діду психіяка, продвико. What? Ah! Куди, Саш? Затянув! You don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a failure. Cocos! Welcome to the Computer Intelligence Training and Enrichment Center Humans as Subject Research Center. You have unlocked all of your courses. Hello. Um, hello, Hello. Ty poslední level, který na tom? Uh, asi ne, já nevím nemáš proč. Právě. Tady, mi, tady to píše, že nemáš. O co se prcnej? Víš, já ti to můžu docela změnit. Já vím. Dobrý den. Ačkat, a! Ah! This course was originally designed to build confidence so, in humans. To do that, the tests were nothing more than five minutes of them walking, followed by me praising them for another ten minutes on how well they walked. Since you are thankfully nah. not humans, okay. I have changed the tests to make them far more challenging and far less pointlessly fawning. That's diese das weg. Є, там. Леся там нагору. excellent job placing the edgeless safety cube in the receptacle. You should be very... Oh wait, that's right, you're not humans. I can drop the fake praise. You have no idea how tiring it is to praise someone for placing an edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit an edgeless safety cube. Before to funguje normálně. Vlastně. Tak já jsem já vás Takže načítám tu první mapu doslova dlouho. Ježiši, to si užiješ. No, teď jdu do portálu. Okay. Dej si kvečko. Jo, vlastně jo, si, tohle si pamatuju trochu. Jej. Tak teď mi to budeš muset udělat taky. E, jo. Ale tady se... E, ten baton, what? ten baton. Ej. Good. Nice. Otevři. Well done. Interesting note. I only created this test to watch test subjects fail, and you didn't. You must be very, very proud. I'm building the world's smallest trophy for you. Hey, Anna. i pro ní. Bylo nějaké rychlé načítání. No, no právě, protože, jsem, protože já jsem načetl všechny ty, že jo, mapy u mě. On second thought, we don't have the time. Just look at how much better you are than Blue. Blue, you are very good at being an example. Jo, už vím. Pojď. Kdo těžko. Tak. Vem si gulu. A donesi. No! Ah! Jo, dobré. Já teď budu muset vylíz nahoru a ty mi ji předáš. Tu gulu. OK. Tu, nahoru. You'd be faster at this. But I can appreciate the desire to stop and smell the testing. That other scent you smell? That's the stench of my utter disappointment in you. Remember when I told you that you were the only subjects to pass the calibration test? I lied. There are 5,000 other two-subject teams in direct competition with you. But don't worry, you are in the lead. Hop Leader. Mira. No Máš Já jsem. Nevadí. nezmačkala jsem ho. Ej, chci vylez. Nejď znovu. Mám ho. A je to druhé. Pět goulí. Begin juggling test in three, two, one. Aha, už. Že se dávalo jenom jeden. Jedna koule. Ne dvě. No právě. Teď už dávají to, teď už dávají prostě čtyři koule. Hm. Je to buglo! Já to vždycky nějak asi bugnu. notice I didn't even stay to the end of your last test. I was confident you could finish. Do you know where I was? I was outside watching some deer frolic. You don't even care about the outside, do you? Vlastně problém je ještě ten, že se mi načítá ta poslední mapa. Jo, jasně. Tava perto do mangá. É, olha, pode... Yo, ya, ush. que Dobri, uh, gdje tam, gdje tam? Daj se tam po taman sportala, samo sportala. Nice. Така текон, ти мусиш тен жлути. Ten žlutý, ten. Předej na tu plochu. Ne žlutý, říkám! Boa, co se spletla, do prdele! Pozdě. No tak musíme znovu. Tak, a žlutý. Dobrý. Jo, to ne, já... Počkat, ale jak to mám? Kde já? Ik... Jo, už! Skoč do toho portálu. Jo, nice. Jsem si říkal, kurva, jak to máme udělat, jo. Ono vlastně <laughs> stačilo, aby si skočila do toho portálu. Hm. Nebo Nebokej se do tu hlavu. Teď Dělej, skoč. Sekáš se. Aha, nice lagy, super. Ah, Jej dostanu. Krava. Jej dostanu. Tak, uh, tam, jo, ty se tam dostaneš. Já ti dám kostku, Zkusím ti vrhnout tam nahoru. No. A jde to do prdele, ho. Blbě. Skvělý prostě podej! Tak já na to sedu. Budeš <laughs> já, no tak já na to sedu. Pojď sem dolů a budeš mu zaskočit eh, tam Budeš, budeš skákat tam a já ti tam там дам там же. Ты мне там дашь портал, и два. А я потом скотчем же. Yes. Eat. Hello. Nice. Hello. Скотч до того світло мудрію. Опла. Easy. Yes. dances around like an imbecile when they accomplish the tiniest little thing. Humans. That's what you look like right now. You're Ale drgnął, bo... Nie no. Sakra, bo... Dawaj. Ja do doru. If your confidence is still not high enough, Remember, no one was created perfect. Even I was created with an oh, imperfection. Okay. I was given too much empathy with human suffering, but I overcame my handicap. That's a true story. Ty musíš musíš dostat tamhle. Tam máš Aha. ten pancer. Aha. Takže tamhle si hoď portály, aby se tam dostala. Odtamtud se tam... Odtamtud eh, střelíš na tamten tohle, Tady už máš připravený portál. U mě. Lagy? A a, teď ne. Jo, tak dej jenom na, chvil, na chviličku. Letí tam, letí ti tam kostka. Uh. Apla. Uh, hoď mi, hoď mi, hoď mi. To je, to je poslední, co moc Fuck. <laughs> tak a teďka mi, vymaž tyhle z těch portály. Máš. Mhm. Mm Proč je replace? Tak on se tam musel flipnout, jo. Ne, ne! Já mám kliku, ty vole. <laughs> Jdi tam, vole. OK. A potom skoč na tamhle sem teď. Já ti nám, já ti, já budu muset házet tu kostku, ty vole. Připrav se. тейктодаун. Хитай! Хитай! Боже. Да! Аз съм те дал бързо. Да, е! Аз съм те дал бързо. Мах пълге. Течко. Не. Тей. Моц. Моц. Моц пълге. Моц пълге. Моц пълге. Моц пълге. Моц пълге. Моц пълге. Моц. Моц бързо. Тей. Ne, <laughs> nešlo to. Ne. <laughs> Teď to vyjde. Tak no, ne. Já jsem dvečkala ječka, furt to nechytil, to nevím. Teď! No, konečně. Mám to! Ne! To Pomoc! Oh, Ježíš Maria! Trpila. Pojď to na to, ale nezima. if... Congratulations on completing that last test. But I find something troubling without the looming consequence of death. Is this even science? Mhm. ale co to Your test time shows you are going too slowly. Mm-hmm. Maybe you are getting human emotions. Do you need real encouragement? Let's see if this helps. Blue, you are the most advanced model of robot Aperture Science has ever discontinued. Nici. Să-mi doprăsă, A skoč se na to ptát. Jo to... Aha, dobrý. Teď. Tři, dva, jedna, teď. Good. si připrav portál sem a sem dolů. Až budeš dostatečně vysoko na tamtom, na tamtom pedu, tak ty potom skočíš na ten pet a potom budeš ty buraky. Musíš být na tom ale. Nasıl bu lan? İzle. Figura pro Sam. Quer devaginho, quer devaginho, Good. Excellent. I think you have earned a break from the official testing courses. Teďkon bude poslední mapa, ta se mi možná bude načítat dlouho. OK. Možná, nevím. To nebylo zase tak moc dlouho. Complete this test. Nabil, Nabil. Don't worry. They are of no use nah, to anyone. Totally boring and useless. This is just a thought experiment. Just to see how much time you'll waste thinking about these worthless The correct time is zero seconds. Preto to je máš hotový. Dobře, já aktivuji ten button a ty skočíš pro tu kostku. Mhm. Mm Připrav se tam už portol. Počkej, každý se mám dát ten portál? Tak, a, a až ti řeknu, tak tam půjdeš. Mhm. Ty krovu. Teď do svý od červenýho. Jo, aha! yes! Jo, mamo! Dobrý, nejsem tak blbej, jak se zdá. <laughs> Ještě nejsi blbej, to spíš já. Jo, vlastně, počkat. Já musím připravit takový... Skočit do toho mého portálu, jo. Ať se zastavím. Mhm. Mm -hmm. Já ti řeknu. Nebo to prdá. to Teď. leite come. Eu subi. Eu, mocinhos. Au! tak, a ty gadasz ah! tam, gdzie ten shut, shutdown tutaj czura. No. A teď ten červený nasměruj tak, aby to, aby šel ten laser tím. A teď skoordinuj toho žlutýho. Yes, boy. Good. Skáču mrtko. Elo. Nice. Elo, tkelo. Tři, dva, jedna, teď. na Eee... to Very good. You found those useless blueprints. Well, I do need you to be in the room so I can see them. I want to be clear. There's no reason whatsoever for you to look at them. Done. I guess. I suppose. Oh, very nice. Computer Intelligence Training and Enrichment Center Human Test Subject Research Center. You have unlocked all available courses. Takže that's the end, teda? Uh, eh, yep. Ty nemáš vůbec odehranou trojku. Ne. Nemáš, máš tam jenom jednu. Ale já jsem to hrála. Tak někde se to doplní. Ale jdeme tam, vole. Hezky pěkně. Yes. Uh, tak to by bylo asi konec videa tohle. Ano. Děkuji, že jste sledovali tohle video z portálu a uvidíme se někdy příště z portálu zase. Uvidíme, kde to ano. zase natočíme a prostě... Tak Až bude. bude čas. <clears throat> Až bude čas, ano, přesně tak. A no. kdy se zase rozhodne. ano, až na to budeme mít chuť. No, no, no se prostě rozhodneme fakt. Takže nás příště čeká lever. já skáču do pětky. Takže s tím, s tím bych se s váma rozloučil a... Čau.